やりたいのですかを倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよは手加減をしているとはいえ この私の動きについてこられていますねそれそれそれよ 最後までその調子で攻撃を続けてくださいこんなのはどうでしょう だやるじゃないですか かってきなさいその調子だもっと僕を楽しませろ 多少はやれるようだな正直侮ってたよよっ

貴様調子に乗るんじゃないぞ なるほどやるじゃないかあれ思ったより聞いてねおかしいな <laughs> そう簡単に僕は倒せないよそもそもこっちは全く本気を出してないしだが悪くはなかったぞ孫悟空 <laughs> やっぱビル様はすげえや <laughs> その息だそいつは僕を楽しませた例だ 取っておけおサンキューはあそれじゃ僕は昼寝の続きだせいぜい頑張りたまえ なんか嫌がんな。 いやがんなさっさと片付けちまうかなんか嫌がんなワクワクすっぞ いやがんなさっさと片付けちまうかちょやっか ありそうなやつだななんか嫌がんなさあやっか どうだひゃきれいな湖だななんか嫌がんなさっさと片付けちまうか 一丁やっか

なかなかやりそうなやつだなワクワクすっぞあ

をしても無駄だエネルギーはもらったぞ こりゃすげえ木の塊だ

っ <laughs> いやがんなさっさと片付けちまうかあ一丁やっかよっやっっやっよっよっよっよっっよっっっっはず 藤井乗り打ってにりって か嫌がんなさっさと片付けちまうかさあちょやっか やがんなさっさと片付けちまうかなんか嫌がんなさっさと片付けちまうか大穴が開いてるなっちょやっか 이해가 안 나. りそうなやつだなよしなんか嫌がんなさっさと片付けちまうかうん なんか嫌がんなさっさと片付けちまうかなんか嫌がんなさっさと片付けちまうか なんか嫌がんな。 이해가 안 나. 자, 아, 이쪽 약간. いやがんなさっさと片付けちまうか 回やがんなさっさと片付けちまうかなんかやがんなさっさと片付けちまうかおなかなかやりそうワクすっぞ What? 野菜作ってるみてえだが水はあんましなさそうだな。なんか嫌がんなワクワクすっぞ Yeah! いやがんなさっさと片付けちまうかなんかがんなさっさと片付けちまうかおなかなかやりそうなやよし